Uh, waliwo muwala avuddeyo n'aclaiminga nga omwami dr bosa abangi gwemmanyi nga henry gover ng'era ono y'omuzanyi asinze oba omu ku bamanyikiddwa mu kibiina ekya d ebons ekizanya ebina uganda okosako ne katemba ah, omuwala ono yavuddeyo n'aclaiminga ku posti emu n'agamba nti mwana mulenzi oba omusajja mukulu dr bosa henry gover yavaayo n'asiiga cousin sister we obulwadde bwa hiv oba okuba mukenenya mu ggwanga lino erya uganda bino nno byagenze okubaawo yabadde comment gye yakomentinze ku kifaananyi ekyapostingiddwa ku mukutu ogumu ku mutimbagano gwa facebook era nga babadde bapostinga nga baselebratinga omukwano gwa henry gava ne mukyala we emupya gwayina obudde buno amanyikiddwa nga penina era nga bagenze mumaaso nga babateekako caption egamba nti longest serving ebonis actor dr bosa with his new found love penina ne bagamba nti age is just a number bannange Eh, kino nno kyavuddeyo ne kiba nga ate kikoona abantu bangi bagenze maaso ne baba nga ate bakomentinga nga bagezaako kuappreciatinga omukwano guno abamu ne bagezaako kuba nga ate era bawaana n'embeera eno muno nno mwe mwaviiridde omwana muwala ah, amanyikiddwa nga harriet maxon nga bwomanyi nti ku mbaga natera tekubula musiiwuufu nono gye yafubutuse ate era n'agenda maaso kubanga awamawulawoko ekigambo kino n'akikubawo bwe ddu kunatera ku comment eno yagambye bwati that guman infected my cousin sister with hiv namuzaramu n'omwana when she had gone there during her senior six vacation ng'asabyeyo akalimu kalimu ki yali asabyeyo akalimu k'okuba nga agayagala kwegatta mu kuzannya ebina uganda ng'era omanyi abaana abawala ebiseera ebisinga babanyo mu kwagala n'okuyagayaga okugenda okuzannya ebina uganda wabula ngenda kukuterako akatambi ka mukyala wa bosa penina e, nina akatambi ngenda kakuterako akunyonyole ku life ya bosa ey'obulwadde bwe n'obulwadde ki obutuufu bwayitamu obuba oli mu kumuluma ddala kituufu hiv ono ddala nga bumuwala ono wagambye hiv aluma dr bosa oba abadde alimba so nga sinaba kuteeka katambi ako njagadde ensooke twongere okwekkaanya ku mbeera lukakatambi ngenda kakuteerako obeere ng'okakasa ekitufu mukyala wa dr bosa ennyini nnyini gwali naye essaawa zino omukyala we omupya amanyikiddwa nga penina ngayogera ebigambo ebyo ah, mwana muwala harriet maxon ono ah, ebiseera ebisinga abantu bavayo ne bakola komenti oba ne bakola ebintu ng'ate bayinza okulowooza nti baagala kwafekitinga muntu oba oliawo bantu bangi babakoze ebibi bingi bakoze ebizibu bingi nebavayo ne basirikale batubako kyebakolaki kyebanyega kyetubuuzaamu kiri kimu kazin sisita we gwe yawulirizza n'ateekayo posti eno yeyamulese mu ki kubanga weogendeza ennyo komenti zino era ng'abantu bagenze mu maaso ne banga bakomenteko ne bagamba really oba ebisajja bwe bityo kiki era Maxon n'agenda mu maaso n'abagamba nti munnange kibi nnyo and child support became a challenge till when he was dragged to court if you can remember that saga way back ebintu bino biteekeddwa okuba nga byali bibaddewoko emabegako naye ne bagezako okuba nga ate era babibikka naye byali bitya byali bituufu oba nedda ah, omukyalo ono yagenze maaso n'aba ng'ateera aweereza comment endala n'agamba nti essaawa zino muganda oba cousin sister wooyo ali mu kitongole ekyabamu ku abo ababa bajjanjaba abalwadde ba siriimu era n'agamba nti essaawa zino ali mbufumbo yatebenkera naye ekibuuzo tukirekawa right now omuntu yavuddeyo n'akomentinga ku posti eno eya live love life bannange ebiseera ebisinga tubagamba temuteeka nnyo kyetwandiisenga mukwano gwammwe ku mitimbagano ebiseera ebisinga bingi ebibaayo babizibikiddwa abantu bangi babako n'obujja ku bantu abamu ne bagezaako okuba nga bakozesa omukisa ogulwokuba mwetimbe mwesaasaanyiza mu bantu ne bagezaako okuba nga baswaza ekibuzo kiri nti gwe munnange nga sina kuteeka ku katambi ka mukyala wa dokita bosa ng'aclarifyinga ku nsonga eno ey'obulwadde bwa bosa baawe gwali naye essaawa zino ekibuzo kiri nti omwami omuwala ono amanyikiddwa nga harriet maxon we yavuddeyo n'aba nga ate abotola ekintu kino oba okwongera mu ku mitimbagano okumawulire abantu babe nga bakimanya yeereseewa cousin sister we gwagamba oyo gwawolereza bw'abanga abadde essaawa zino yasetolinga mu bufumbo bwe marriage nga n'ensi tekimanyi nti alina siriimu oba alina obulwadde bwa siriimu lwaki naabo bangi bagenda kubimanya ate era bigenda kuba byongera omuto kyaringa ng'omuntu wabula omukwano guno ogw'ababiri bano omwana muwala penina ne henry gava oba bosa gwasinze nnyo okwongera okumanyika oba okutinta oluvannyuma lw'okubanga ah, mwana mulenzi dr bos abadde bamukoledde bafide surprise party eno nga yabadde ajaguza emyaka gye gye yatamenye yagyeyakyatuukiriza wano omukyala we yagenze mu maaso n'atottola obuvu n'obudde obufumbo bwabwe okussaako n'obulwadde obwali bututte omwami gwe bayitanga bosa ne bumutwala okubanga atuuka kusaawa esembayo ey'obulamu wabula te katonda n'amusaasira n'akomawo n'aba ng'ateera ali ku nsi kuno so bino ebigambo ngenda kuba mbikuteerako obiwulire eddala otegeere ekituufu naye nga ekituufu kye kiri nti ensonga zino ffe nga ffe ye ng'omwami dr bosa era amanyikiddwa nga henry gava tetumanyi kiki kyayogera ku nsonga eno era bwe tunaba tukifunye tugenda kuba nga tukikutuusaako ku mukutu guno obeere ng'ateera okimanya wabula ah, tetwandibadde nnyo bantu bakugira oba bantu bongera kupushinga kintu kino okwongera okuzikiriza oba okutta erinnya ly'omuzannyi oba omu ku basajja abayimirizaawo indasitry eya eya firimu mu ggwanga erya uganda omwami ono aweebwa ekitiibwa mu ngeri gy'alimu ate era n'obuvunaanyizibwa bwatwala bunene nnyo nnyo naddala ku entertainment industry mu kika ekya firimu era ng'akoze omuti omulimu gw'amannyo okulaba nga industry eno oba oliawo eyongera okubaako bwetuuka nabwekityo tetuadvisinga bantu kugenda maaso nakubanga ate era bakuba erinnya ly'omuntu nga lino okulizza wansi ebintu bibanga byaliwoko emabega lwaki of all things okomawo wano nobanga ate era obanga oclaiminga nti yasiiga cousin sister wo sirimu ye lwaki si cousin sister wo yeyavuddeyo naabanga ate era ah, yatula ekintu kino gwolowooza omukyala gwali naye essaawa zino abantu abali mu bufumbo bwabwe obutuufu ye yali musiro kubanga agenda maaso n'obufumbo bwabwe n'okubanga yegatta ku mwami ono dr bosa ah, bwekityo tetukubiriza mbeera eno kwongera kubanga ate tutaataaganya amannya g'abantu n'oganafuya oba n'ogwonoona ah, birthday eno just tebadde birthday yokka tubaddemu n'ebintu bibiri gisooka omwaka guno gwali gutandika Uncle Sam yafuna obuzibu obw'amaanyi nnyo obwaleetera abamu okufuna essuubi nti maybe tugenda mufiirwa abaali mu ddwaliro abaatuukayo nga ttiimu bazunzi bo baatuuka nekiseera nga tebava mu ddwaliro basiiba beekutta akajigere basaba bakaaba nga bamanyi nti Uncle Sam agenze ne mukama n'awulira okusaba kwaffe n'amuwa chansi ey'okubiri ne tusobola okubeera naye olunaku olwaleero njagala kusookera ddala kwebaza uncle farook hannington bangi tiimu bazunza okuva mu ebons mbadde nze n'akatabo kange kenawandikangamu mu ddwaliro nga memory book eri mu motoka njerabidde ndina buli linnya lya buli muntu yenna ayalemu okwebaka nga saamu ali mu ddwaliro nzijukira waliwo olunaku lumu maaka ajjukira eh, bulungi uncle faruku yajja early in the morning muyita my in law bkozi mbalabanga balamu bange kuba ekibaawe waka be basooka genda kulaba nobwezi bwa kumi nabbiri ezokumakyanga faruku motoka yagiresedde olubaga lumu yakeera oba yakeera saawa meka kubanga asula wala nnyo enomemory era tegenda ava mu mutwe gwange uncle faruku yakera baisawa e eh, munet yali mudwaliro ngaatuletedde emmere breakfast naye bwe yayingira mu mu word naatugamba mbadde ndeese emmere ne flaska y'obuji ne flaska y'obuji eyo eyatise mbadde nzigulawo obuji neyatika the same day nali ngenda kusaba nkute perfume nga ndi mukwespraying nga naye neeva mu ngalo neegwa neyatika ntu pieces mm -hmm. the same day nali nkutte essimu nga ndina gwe nkubira nayo negwa wansi that the mak oyo yaliwo nawulira nga ntidde ng'omuntu yonna jjukira ng'ono abulayo one day bamukkiriza wansi kintu ekyasooka okunzijira nti bino byonna ebituuseewo mu lunaku lumu kuba batugamba ebintu webe bigwe ennyo nebyatika ennyo wabeerawo senya etali ntuufu olunaku olwo natya naye uncle farog uncle hannington bajja ku makya ne bajja emisana ne bajja olweggulu nga baŋanda ekintu kimu saamu agenda kubakubalekwagala ah. saamu mwebale mumwagadde okusukka muziŋŋamba okusukka ne baganda be bennyini naazaalibwa nabo mwebale mwagala mu bulungi n'omububi era nobwe tubadde tutegeka ka surprise kami bwe nabatuukirira baŋŋamba a ah, ekyo tetulina nakusibamu era sapooti embadde emabega sibaddeyo nzekka wabula uncle farok ankaneton abadde mabega wange mwebale nnyo mwebalire ddala sirina kyensobola kubawa naye katonda abaddize kisinga obukulu emibala ennyo kyekyo kyembadde ngenda okubagamba kati nzirayo munzikirize neebaza abantu abalala be sitagenda kukkiriza kulekayo mwami kaddu njagala osituke ku bigere byo mwami kaddu sirina bigambo bitufu byensobola kugamba naye kituufu osula ku mutima gw'omusajja ono nobwaba yasuze ng'alina ebizibu akwata essimu wakire nakukubira n'afuna kasimayo oli omu ku basajja bano ababiri oli wakusatu to make this man happy everyday thank you so much nebaza banaye ti mu bazunzi dangote situka obwedda tuyisaako nnyo dangote amaaso ne tumubuuka mu nsonga oba endala nsonga lwaki ngenda kwebaza dangote mu ngeri ey'enjawulo buli omukulu ono wabeera dangote tabulawo abantu bayinza okwebuuza dangote dangote wa myaka janjawulo omwami ono wa myaka janjawulo naye ebiseera ebisinga dangote ono yazuula ekintu kimu nti mukama wange yeetaaga omuntu nganze because njikira nomu yaŋŋamba tuze tufiirwa abantu abamanyi nga bafiira mubinaabiro bafe engeri etategerekeka tetusobola kuwa ankosa mugaapu kubeera yekka sijja kwerabira <laughs> recently her first born miriam okuva mu america yali mu ggwanga recently twagenda samwere twali samwere nga dangu taatamidde nga ndaddedaaatamidde <laughs> kakati fe abaali abalamu ekyasigga okwewa <laughs> tetwalaba nti onaasitusa agenda mu washroom naye ddango eyatumirawo omuntu goberera anko sam agenze yekka goberera naye ngaobudde kutulowooza atabidde naye dangote thank you so much for that lo we really appreciate oh, as <laughs> mm, kakati ah, abantu abalala bagenda okwebaza famire ya saamu okusingira ddala abaana be abakiikiriddwa maaka bagenda mwebale kunjagala munjagadde ebyaleero n'ebyenkya nze sitoma bwe mbeera nabo tosobola kumanya nti ndina kanambe baana bange era oyinza otusanga nowetwita oba maybe alina brother we oba alina basisita be sijjula sinyana kyensobola kwogera bano abaana banjagadde n'abatanda bangako bali mu america nayo olaba nti tebasobola kumala nnaku bbiri nga tebakubye babuuza mami peni aliwo nga tebandabangako so maka mwebale kunjagala mwebale nzaani mwandibadde mu nyuma mwandibadde mukola buli kimu naye munjagadde nemunsembeza nemumbeera abangu mwebale sina kyensobola bbawa nzirayo owasenga wali omukyala wano yabagambye ensenga naye tababulidde